Ребятки, всем привет! С вами Димас, там где-то оператор Антон на улице. Мы едем а, за сосновыми шишками. Будем варить варенье из них. Так что еще несколько минут пути, и мы будем на месте. Вот, погода хорошая. Уже полдня прошло, солнышко светит. Так что, надеюсь, скоро увидимся ребята, вот мы приехали, наконец-то долго ехали, наш сосновый бор. Вот, и нашли шишки, правда они еще маленькие совсем, им еще надо расти, наверное, может быть с неделю. Но ну, наберем немножко таких, сварим чуть варенье, чтобы показать вам, как и что варится и делается. Вот они и старые, вот примерно вот, вот такие вот, они должны быть чуть меньше. Вот из таких шишек вообще хорошо варить. Но это старая, она плохая. А здесь вот мелкие, они еще не очень созревшие. И шишек, кстати, не очень много. Вот. Будем, надо долго будет искать, обходить. Ну, для видео сварим чуть-чуть. Вот. Ну, вот такие вот шишечки сосновые. Вот на вкус. Ну, смола, живая смола. Вообще несъедобная. Как же сосновая жвачка какая-то. Освежает рот. Ну, наберем сейчас пакетики немножко. Вот. Ну вот, ребят, привет! Мы добрались до дома с, нашего, с нашей добычи шишек. Э, скажу вам честно, долго не удалось собирать, хотя там было очень красиво. И ароматы э, соснового бора были просто великолепны. Но погода дала <clears throat> сбой, и мы решили ретироваться. И, ну, надеюсь, это было вовремя, потому что мы добирались вообще. <laughs> Это жесть был экстрим, супер. Если бы не наш пилот, точнее пилотесса, то, не знаю, мы трактор пришлось бы вызывать, но не подвело ни пилот, ни машина, и мы справились. Вот, мы добрались, и вот будем делать варенье. Подготовили шишки, здесь примерно полкило мы собрали. Не стали очищать вот э, их кончиков таких, как бы это все равно все вкусно и не помешает нам. Мы их промыли, вот. И будем добавлять сахарный песок. Один к одному делается. Ну, чуть взяли побольше, добавили 600. 600 грамм сахара нашего. И добавляем где-то стакан воды обычный, ключевой. Вот, включаем газ. Вот, и все, и варим. Ждем, когда она закипит примерно поварится минут 5-10. Вот, выключаем и ждем, пока остынет. Остывает, еще раз кипятим 5-10 минут. Вот, и затем опять ждем, пока остывает ниже комнатной температуры. И третий раз завершающий, то же самое кипятим, мы уже будем раскладывать по баночкам, будем закрывать. Перемешиваем. Сахар уже начал таять. На газу сейчас все это быстро произойдет. Лучше взять посуду, которая такая менее вам будет, будет удобна потом в использовании, потому что э, смола будет выпариваться и она покроет все стенки. Они, конечно, отмываются со средствами разными. Вот, но лучше, которые вы повседневно используете посуду, лучше не брать. Именно которые специальные, там, которые вы делаете варенье для заготовки. Э -э, ну, потому что и вкус э, э, смолы останется, и шишек, и все остальное. Вот, уже начинает скипать. Главное помешивайте, потому что сахар может засахариться. Он должен раствориться весь. Ну вот, ребят, смотрите, они меняют цвет уже. Вот, делать это лучше на медленном огне. Сахар закипает немножко. Ну вот, где-то поварились примерно 5 минут у нас шишки. И уже сахар растворился, появляется пена. Вот. Сильно не кипятите, убавьте. Вот видите, можно даже выключить, а то бурлить будет. Пошла реакция. В принципе, для первого раза это достаточно, когда вот растворился сахар. Надо обязательно медленный огонь потом. Цвет поменялся немножко. После первого кипячения даже. После второго и третьего он будет вообще прям коричневый. Они, они сейчас постоят уже будут, остынут первый раз. Они уже станут более коричневого, темного цвета. Так что вот примерно прошло 5-7 минут. <clears throat> они покипели у нас. Лучше на медленном огне Э, все это делать. Вот, вы заметите, когда сахар растворился, сильно пениться начнет. Вот, выключаете там электроплиту или газ, что у вас вы делаете. Мы не решили сделать на костре, э, потому что это долгий процесс, в принципе, достаточно, и решили сделать на, газу, чтобы ускорить. Вот, ребята, ну вот э, мы два, второй раз проварили, и вот уже третий у нас начинает закипать наше варенье. Цвет, смотрите, поменялось уже, вообще стал коричневый. Вот они мягкие. Вот так можно варить вообще до бесконечности. У вас будет и сироп темнее, и гуще. Ну вот, и шишки темнее будут, естественно. Вот, так что берем половник. Им будет удобно раскладывать. Ждем, пока закипит, и будем накладывать уже, закрывать наше варенье. Берем банку и наливаем сироп и наши шишки. У нас все кипит, горячее. Обязательно прихваточку возьмите и плотно закрывайте. Переворачиваю. Все. Вот, ребята, мы сварили варенье наше шишковое. Вот, а вкусные, полезные. Аромат стоит вообще волшебный у нас в доме, как в сосновом бару. Вот, так что э, варите всегда. Варенье вот такое получился у нас. 4 баночки, где-то грамм по 150. Вот, ну мы собрали мало. Вот, ну как бы это, в принципе, достаточно на всю там зиму. Чуть если что-то заболел, там горло или что-то там, чувствуете какой-то озноб, прям от, открываете несколько шишечек с чаем. Вот, можно в чай добавить, можно просто разжевать. И все на ночь, и как бы все проходит. С утра просне, просыпаетесь прям как, на, как новый. Вот, так что собирайте в начале э, мая, где-то до середины мая можно собирать в зависимости от э, страны, мест расположения. Вот. И варите себе на здоровье. Так что с вами был Димас, оператор Антон. Всем приятного аппетита, здоровья. Пока-пока.